Bo día a todas e a todas, compañeiras, compañeiros. Quen nos, quen nos diría a última vez que nos, que nos vimos na rúa nun primeiro de maio, alo por, o ano 19, que un virus respiratorio convertido en pandemia ia pôr en saque as estruturas do sistema, levar por diante máis de 3 millóns de persoas, infectar a máis de 150 millóns e por en evidencia as terribles eivas dun modelo sanitario, pero tamén dun modelo económico e social, o capitalismo. Un ano dispois, asistimos perplexos, por non dicir asqueados, a este espectáculo no que as multinacionais farmacéuticas ben untadas, dende logo, de fondos públicos, se disputan o mercado das vacinas e se forran con esta desgracia. Por outra parte, compañeiras, totalmente lógico, dende cando o capital lles importou algo a enfermidade e o sufrimento humano. Ben o sabemos, importalles na medida o sufrimento humano poida ser obxecto de negocio, poida engordar as súas contas de resultados. Por iso hoxe, neste primeiro de maio, e ante esta desfeita, e tamén en homenaxe a todas e todos os nosos que quedaron no camiño, reafirmamos unha vez máis a nosa condición de que o cuidado da saúde e da vida debe estar totalmente arredado dos negocios do capital. Fora as mans dos capitalistas, da sanidade, das vacinas, das residencias e dos cuidados. Repítenos, compañeiras e compañeiros, esta saciedade que a pandemia trouxo a crise. Queren que pensemos que esta situación non ten culpables e polo tanto que só queda a resignación. E preguntámonos nós que pandemia provocou a crise do 2008? Cal foi o bicho que provocou a crise do 2002? Que virus provocou a crise nos anos 90, nos 80, nos 70? Non, compañeiras e compañeiros, xa non comulgamos con rodas de muiño non tragamos e sabemos que a actual crise estaba xa máis que incubada antes de aparecer o coronavirus. Xa máis nos enseñara que o capitalismo é crise permanente, que capitalismo e crise son inseparables e con coronavirus ou sen el a recesión tarde ou cedo acabaría chegando o único que fixo en todo caso o coronavirus foi acelerar a súa chegada e prolongar os seus efectos. Cando nos digan, polo tanto, que esta pandemia trouxe a crise capitalista, responderemos de máis ben que foi o capitalismo en crise permanente que entrou a pandemia. Porque, amigos e amigas, que un patóxeno desconhecido poida aparecer en calquer momento e causar unha enfermedade, eso entra dentro do lógico hasta do normal. Pero que en pleno século XXI un virus provoque millóns de mortos, unha convulsión social e económica deste nivel, deixa ver as claras a inviabilidade deste sistema social e económico no que non é que un 1% da poboación mundial dispoña do 50% da riqueza, sino que é un sistema, compañeiros e compañeiras, concebido precisamente para que sexa así. Non esquecemos, polo tanto, os 3 millóns de persoas que morreron desde o inicio da pandemia, pero que esta cifra terrible non nos impida tampouco ver que desde o inicio da mesma pandemia máis de 10 millóns de persoas morreron de fame tamén neste planeta e contra a fame, compañeiras e compañeiros, xa hai ben tempo que está inventada a vacina. Primeiro de maio, compañeiros e compañeiras, non é para nós un festivo máis. Representa a vixencia da loita contra a explotación e pola justiza social en todo o planeta. Representa tributo a quen nos precedeu nas innumerables loitas obreiras e sindicais e, sobre todo, represente e debe representar determinación de que imos continuar o combate empresa a empresa, sector a sector. Como dicía o comandante Che Guevara, sentindo no máis fondo calquer sufrimento cometido, sentido por calquera, en calquera parte do mundo. Primeiro de maio, compañeiros e compañeiras, é firme condición de que a loita de clases sega a ser o motor da historia, de que é posible a construción dunha sociedade onde ninguén acumule riqueza a conta do traballo e do sufrimento alleo. Unha sociedade sen clases nin opresións de ningún tipo que nós seguimos chamándolle socialismo o contexto actual, compañeiras e compañeiros, é evidente que non é o máis favorable para avanzar nos nosos objetivos. Pero cando foi fácil, cando foi fácil para a clase traballadora a defensa do seu, cando foi doada a loita contra os, contra os poderosos e contra a explotación, Non era fácil, dende logo, naquel primeiro de maio do 1886, no que os mártires de Chicago enfrentaron a opresión e pagaron cas súas vidas, segue sin ser fácil hoxe cando o imperialismo conta con medios ilimitados para perpetuar a súa orden social insusta. O chamado goberno progresista progresa adecuadamente na súa liña de pau e fenoia A súa estrategia é adecuada para embaucar os máis insenos e para intentar aturdirnos a todos e a todas. Por unha banda, eu non enfrento o capital. Actúo o dictado do neoliberalismo e das directrices da Troika edito o confronto coa banca e coas eléctricas. Non planto cara patronal, nin o IBIS 35. Non derrobo as reformas laborais, nin as reformas das pensións, nin a lei Morlaza, incluso falo de ampliar a edade de jubilación, máis xa lá. Ah, pero eso sí, todo isto, ao mesmo tempo, unha boa dose de propaganda, propaganda a carretas, declaracións rimbombantes de que ninguén van quedar, vai quedar atrás, ingresos mínimos vitais que non dan chegado, escudo social e apariencia Ertes maravillosos que agora resulta que son a salvación do povo. Millóns e millóns da Unión Europea que polo visto van chegar sin pedirnos nada a cambio. Dicía miles e miles de millóns da Unión Europea que polo visto van chegar cal regalo dos reis magos e sin pedirnos nada a cambio. E se todo isto aínda non despista o suficiente, temos, por suposto, o diálogo social. Temos, como sabedes, esas mesas de estafadores onde comisións, sujeté, patronal e moderno compadrean para que o descontento e a raiva da xente se canalice, como Dios manda, pola vía institucional e, por suposto, sen chegar as mans. Pacto social, compañeiros, que como sempre trouxo desmobilización, trouxo recortes sociais, trouxo derrotas para a clase traballadora. En Galiza o panorama non é moi diferente. O goberniño de Feixó segue na súa tónica de contribuir por acción ou emisión a destrucción dos nosos sectores productivos con comarcas enteiras, como sabedes, en pleno proceso de reconversión e demolición. Fumos, compañeiros e compañeiras, históricamente unha colonia do Estado español, cunha chea de industrias de enclave destinadas a fugar os nosos recursos naturais e a nosa enerxía, a cambio de contaminación e de salarios de pena. Se non o evitamos agora, co modelo de descarbonización e a transición enerxética que les pretenden, o futuro que nos agarda Chámase máis colonialismo e máis expoliación. Parques eólicos, eucaliptos, turistificación, precariedade laboral, e mozos e mozas para emigración, son o futuro que España e os seus servos na Xunta de Galiza nos teñen reservado, compañeiros e compañeiras. Tras 40 anos de Estatuto de Autonomía, quedou máis que patente que é un instrumento inútil para solucionar os problemas do noso povo. Reivindicarmos hoxe con forza unha Galiza con capacidade de decidir en todas as materias, no laboral, no financeiro, no industrial, no fiscal, no cultural, no agropesqueiro, é fundamental para termos unha nación, un proxecto de futuro no que poidamos algo tan elemental como vivir e traballar dignamente na nosa terra. E iso, compañeiras e compañeiros, non ten outro nome que República Galega, non ten outro nome que independencia, non ten outro nome que soberanía nacional. Vou rematando xa, compañeiras. O sindicalismo galego, partindo da nada, soubemos chegar a ser a primeira forza sindical do país selo tanto en delegados e delegadas como en afiliación, sempre con todo en contra e sen que ninguén, por suposto, nos regalase nunca ren. Pero por o modelo sindical que nos defendemos, esa maioría é útil se somos quen de convertila en movilización na rúa, de convertir en loitas nas empresas, en folgas sectoriais, se somos quen de facelo a sabendas de que sen conflito, compañeiros, non hai avances posibles frente ao capital. Remato xa. Sabemos que igual que hoxe, e aquí, nesta Praza da Quintana, millóns e millóns de, de persoas, de compañeiros e compañeiras, en todas as latitudes da terra están ocupando tamén rúas e prazas baixo as mesmas bandeiras de justiza e de liberdade que nós. Vai a desde figa o noso apoio incondicional a todos e todos eles, a todos e todas que combaten o imperialismo, que combaten as súas sancións, que combaten os seus bloqueos e as súas guerras. O noso apoio a todos e todas que resisten, os que fan mover a roda da historia, porque sabemos que eles e nós, que nós e eles máis cedo que tarde venceremos. Grazas, compañeiros. Viva Loito Breira! Viva Galiza, Ceira Socialista!